Jasmine, ¿te gustaría venir y ponerle las velitas al pastel de chocolates? ¿Cuántas velitas vas a poner? Cinco. Venga, Jasmine. Ok, muy bien. A ver, aquí te voy a poner las velitas y tú solita las, las pones. Miren todos cómo las pone ella. Y vas diciendo el número de velitas. Uno. Dos. Tres. Tres cuatro velitas. cinco. Cinco velitas porque tú tienes cuántos años? Cinco años. Cinco años. Un aplauso. Ese fue el número correcto, Jasmine.